徐阿姐，你有孕在身，以后啊一定要注意。就像这一次，多危险！你说什么？你已经怀孕三个月。

在想你吵到他了你桌子放那么大，吵到他睡觉了吧？他那么小，睡觉很窄。宝贝，睡觉吧，啊。别在，别在， 你笑我？你多小老虎？小老虎把小鸭子送回了森林里，鸭妈妈特别开心。你也开心极了，是不是？嗯。